обычный нормальный народ, славянские люди, одурачены режимом, пришедшим к власти. ВСУ – люди, которые выполняют преступные приказы, идут против народа, убивают мирных жителей. Сброд, который нужно уничтожить, которые хотят крови. Пожелание – бежать мирному населению пожелать хочу, чтобы они определились уже. Не получалась свадьба в Малиновке. Та власть пришла, одели такую кепку, эта власть пришла, одели эту кепку. Здесь я с прошлого года, да, и приехал, дабы поддержать российский интерес, интересы Российской империи, <laughs> интересы Российской Федерации, защитить русский мир Донбасс. Украина и украинцы. Что? А, знаешь, э, буквально Год назад для меня это был такой же родной народ. Блин. Ну, таким же для меня и остался. Вот. Что я о них думаю? это все те же хорошие люди. Немного запутались, немного заблудились. Но, по сути, это те же самые родные русские нам, э, славяне. ВСУ. Ну, тут, знаешь, блин, э, ситуация такая. Э, значит, прошлый год, прошлый год, если смотреть, как развивались события, да, действительно, это были мальчики, которые гнали на убой сюда. Этот год, э, прошло уже много мобилизаций, да, и, значит, что, сейчас люди прекрасно осознают, куда они идут и для чего они идут. А идут они уби убивать русских людей, русский мир Донбасса. Добровольческие батальоны, ну все-таки это фашисты, да? Это не люди, нахрен. Э, большинство из них наемники, не имеющие ничего святого, которых нужно убивать. Бежать. Бежать далеко, очень далеко от призыва. Одуматься. Одуматься и увидеть правду. Увидеть то, что здесь происходит. Я здесь за свободу, за людей, чтобы они жили достойно, свободно, в свободной стране. Как бы вообще? Вообще о людях. Ну, люди просто глупые. Глупые люди, что? Что сказать? Пускай думают головой. ВСУ, что у них думает? Такие же военные, правильно. У них приказ, у нас приказ. Просто они, понимаете, их просто так настроили против русских. Даже не знаю, что они говорят. Об украинских добровольческих батальонах мы их будем убивать. Пока мы их всех не убьем, будем не останавливаться. Едьте, пацаны, в Россию, там вы будете достойно жить. <laughs> Вам там никто не будет призывать. Свободу вам гарантирует. Мирное население, что, терпите, люди. Придем скоро, защитим. Дай бог, чтобы скорее добраться. Терпите, терпением.